ey Rabbim, qancha ne'matni menga ato qilding unga shukr qilishim oz bo'ldi qancha balo bilan meni sinading unga mening sabrim oz bo'ldi ey ne'matlariga shukrim oz bo'lsa ham ularni man qilmagan zot ey balolarga sabrim oz bo'lsa ham meni xor qilmagan zot ey ma'siyatlarim uchun meni sharmanda qilmagan zot ey sanoqsiz va tuganmas ne'matlarning egasi ey bitmas tuganmas ma'ruflarning egasi dunyoyim bilan dinimga yordam ber Taqvo bilan oxiratimga yordam ber, bilmagan narsalarimdan meni saqlagin. Mening nafsim istayotgan narsaga meni tashlab qo'ymagin. Ey gunohlar zarar qilmaydigan, kechirishlik mulkini kamaytirib qo'ymaydigan zot. Senga zarar qilmaydigan narsada meni kechirgin. Seni mulkingni kamaytirib qo'ymaydigan narsani ato qilgin. Ya al wahhab sendan yaqin yengillikni va go'zal sabrni so'rayman. Jamiki balolardan ofiyatni va ofiyat uchun shukrni so'rayman dedim dedi.